板橋第一中学校吹奏楽部の皆さんに演奏を披露していただきますお願いします